首先，让我们来看一下在当周有什么特别需要留意的日课吧。在礼拜一的部分，我们会逢到的是当月的月破大号日，因此呢，老师会建议，如果有任何需要办的事情，请都缓一下哦。尤其是当天又逢到了驿马，如果你办的是急事的话，或许这件事情呢，可能会稍微的有好的趋势往上走，可是之后又会往下。 可是，如果你今天办的是，比如说是另外求职，那你这件事情可能就不好使了。为什么呢？因为这代表你可能会一直不断的换东家哦。因为这印马星宿的力道会在这月破大号的日子的时候忽然呢发大威，所以老师会建议在月破大号跟驿马当冲的这一天的日子呢，尽量大部分的仪式跟大事呢。 尽量都是少取为妙。再来，让我们来看一下，在礼拜二这一天呢，我们会逢到的是天和天贵之日，在当天是非常适合可以新新宫动土的，同时也是一个非常大力，我们就是呃婚姻开市以及入宅安香的吉日，有需要的朋友可以慎选当天来用。 而在礼拜三的部分呢，我们会逢到的是喜神日入日，当天除了适合我们做交易纳财之外呢，老师也要特别提醒哦，当天的喜神日入是逢到了下午才会进来，所以如果你要运用这一天，不管是去求财库补库的话，都是到下午的时间再去做哦。再来就是在礼拜四的部分了。 礼拜四的部分，老我们呢会逢到的是天罡土福日，还记得吗？老师说过，逢到了天罡日的时候，当天尽量都是不要喝牛肉汤，不要吃牛肉，可以守我们的运势。再来土福日当天呢，都是不宜动土的哦，尤其是就算你家中有小小的花圃，也尽量都是不要去动花园的土壤，会是比较好的。 当天同时也逢到的是留财日，所以尽可能在当天少做一些交易跟斡旋会是比较理想的。在当天呢，老师也会建议呢，集事是稍取的，缓一下都会是比较如意的哦。再来就是礼拜五了，在礼拜五的部分，我们会迎接一个新的节气，也就是在我们的正午的下午的十三点整，我们会迎接的是芒种。 而当天同时也会逢到的是二元二价。提醒朋友们，不管是在节前跟节后的时候，这一天都是不宜去医院探病的。还有呢，在当天呢，只立两件事情，第一个就是婚姻，另外一个就是开市，其他的部分呢，请大家慎用哦。再来就是礼拜六了，在礼拜六这一天呢，我们会逢到的是一个五虚天牢日。 因此，老师建议大部分的仪式请三出误区，而且在当天也同时呢，在天象的部分会逢到一个非常特别的日子，也就是我们的月半饮食日。大部分呢，港澳台还有新马地区，也就是在亚洲地区，还有就是这大半边的，啊，呃，也就是我们这个 South East Asia 的朋友们呢，啊，东南亚朋友的，都是可以看见这一个星象的。 所以老师要提醒，在上个礼拜，如果你们有将开运小物透过月光呢来这个补运的部分、开光的部分，在这个礼拜可不可以同时做这件事情呢？是不可以的哦，会是非常 NG 的。所以请务必将你的开运小物收起来。在这一个礼拜呢，我们的开运小物是不可以晒月光的哦，不要自作聪明，会反而。 得到反效果，所以在这一个五虚天牢日的时候，请务必呢把你的开运小物收起来了，不要放在外面接触月光。老师也不建议在这个时候呢去直接去赏月。那这个月食的这个时间呢，会是在我们凌晨的一点四十三分到五点零六分，这时候最好就是修干，也就是能够。 进入睡眠状态是比较理想的哦。再来就是礼拜天了，礼拜天这一天呢，我们会逢到的是吉星大进的日子。不过老师要提醒，这一天的时辰限的是午时。还有，即便呢当天是吉星大进，可是呢当天呢也是不宜去做开光入舍，因为受到了前一天的午戌天牢日的影响。 还有这个事不详的局面呢，会在下午录到局面，因此如果你有任何的急事，请到上半天的时候用，下半天呢尽量急事少取哦。以上是当周的这个重要日课吉凶，大家都记得了吗？如果忘记了，记得稍后多听取几次哦。再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？ 首先呢，第三名呢是我们属兔子的朋友，第二名呢是属老虎的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜你们的运势是强强棍。不过老师要特别提醒你们哦，在这个礼拜呢，请不要有疑神疑鬼的一个心情，要抱着一个非常，呃，就是呃尊重别人的态度哦。还有就是我们呢要。 放宽一点的心情呢，谦卑的心情去面对周遭的人哦，因为在这个礼拜呢，你周边会浮现非常非常多的贵人来指引你哦，而这些贵人呢，通常都会给你报不错不错的机会，所以这一周的这三个运势王，如果你旁边呢有这几个生肖的朋友，不妨呢就多巴结他们一点，因为可能呢他们可以给你带来不错的契机哦。再来，让我们来看一下这个礼拜呢。 个别生肖所要注意的方向又有哪些吧？首先，第一个生肖呢，是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜，老师跟你说，你真的是咸鱼翻身哦。在这个礼拜，基本上呢，上周的霉气真的是退散了，所以你会觉得肩膀终于松了一口气，好不容易呢，可以做我想做的事情，可以说我想说的话，可以执行我想做的事。 甚至呢，我想骂的事情啊，都可以一下子呢，都可以好好的把它说出来了。不过，一样，老师要提醒你一件事情：，即便你想要有怨言要说出来，记得骂人、骂狗也要骂，也要看一下它的主人是谁哦，不然呢，小心人家秋后算账，因为你只不过是现在士气比人强哦。 所以属老鼠的朋友呢，这个礼拜即便你在旺，没有特别需要留意的天数，还是要记得积积你的口德哦。下一个生肖呢，是我们属牛的朋友，在这个礼拜呢是属于欣欣向荣的一周，运势呢是相当的强旺的，而且呢相当的能够振奋能量，而且是相当适合学习的，不管呢是学什么呢，诶，速读非常的快，吸收的状况也非常的好，不管是吃或者是呃。 读书各方面都是哦，所以老师建议，在这个礼拜呢，是非常大力你去做大量的阅读，包括就是运动，还有饮食都不错哦，因为可以大量的让自己呢，呃，美颜，呃，或者是营养啊，各方面都可以有很大的一个提升哦，啊，最好呢还是提升脑容量，因为这个是人家无法取代的，好不好？再来呢，让我们。 要提醒一下，就是属牛的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期二，好不好？下一个生肖呢是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是属于奋起一搏的一周哦。这个礼拜呢，其实属老虎的朋友呢运势也是相当旺盛的。不过呢，有一个大忌就是呢，呃，即便你的运势是相当好的，可是呢，很怕就是你的行动力不足，因为你会有很多的想法，可是呢。 却非常的，因为缺乏了自信而不愿意去付诸于行动力，所以请你把握你眼前的契机哦，不然呢，这些机会就从你眼前这样跑掉了，那就太可惜，浪费了天时地利人和喽。属老虎的朋友，这个礼拜请务必把握眼前的机会了。这个礼拜并没有特别需要留意的天数，所以请好好望着眼前的机会吧。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢，只需要努力生根，再来先下个礼拜就可以好好的收获喽。那属兔子的朋友，在这个礼拜切记呢，你这个身上的这个体力呀，可以适量的这个放电哦，因为你的活力实在是的太过过火了，所以呢，务必呢把这些体力呢。 放在生根在对的地方，不要用在玩乐，用在可以帮你生财的地方，不要用在娱乐的地方。这样子呢，在下个礼拜你会轻松很多。我们宁可先苦尽甘来，好吗？好，再来下一个生肖是我们属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于八面玲珑的一个状况。那在这个礼拜呢，即便你是八面玲珑，可是你会面对不同不样的人哦。 所以呢，你心呢还是会有点累的，因为你会觉得你要见人说人话，见鬼说鬼话，然后见到不同的人，你要说一些场面话，更何况还有一些话是你心不甘情不愿要说的应付的话，你会觉得自己有点油嘴哦。所以这个礼拜呢是要，呃，做一件事情呢，第一个就是要做好你的颜面功夫，第二个呢。 也要管好你的嘴，因为有的时候怕说多了哈，不小心把真心话也说出来了。所以这个礼拜有的时候要呃在讲话之前呢，也要醒思一下再说出来哦。即便呢这个礼拜你是很热火的一个人，那这个属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天哦，一个呢是礼拜四，一个是礼拜六。 下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，务必要掌握要领哦。尤其呢，老师要提醒大家，咦，你们知道吗？在呃，你做的很多事情的时候呢，你可能会觉得你好像自己知道方向了，所以你很快就完成了。但是你周边的朋友可能他还没有 get 啊，那怎么办呢？ 所以，请你可能还是要把 SOP 既定出来，让别人或者是你的组员知道怎么做，不然只有你自己知道方向了，你自己知道怎么执行了。可是别人还没有知道的时候，他完全跟不上你的脚步，那变成你好像会是那一颗老鼠屎，因为只有你跑在前头啊。好，所以即便你掌握了要领，也请你发发佛心，教教别人，这样子呢，才可以让大家一起跟着你同步，大家一起爬上这个阶梯哦。 属蛇的朋友，在这个礼拜留意的天数呢是星期一，所以呢，想要在第一周开始的时候就一马当先，请务必呢在一开始的时候就好好的 coach 你周边的人，这样子大家才不会呃一起辛苦，而是一起奋斗跑第一。下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜请务必要调整你的心情，尤其是在周二跟周四的时候哦。 那要调整心情的原因，是因为在上个礼拜的运势是相当的好的，可是在这个礼拜的运势呢，瞬间呢，你会觉得有点好像怎么落差这么大。其实并不是因为这样的，因为有的时候呢，是因为时局的一个转换，或者是说刚好呢，这个目光呢不在你身上了，所以你就会觉得好像有一点点这个偏差的失落感。啊，有的时候呢，这个。 目光不在你身上的时候，反转当做是一个转场的效果，反而呢是比较好，可以让你专注的去做你眼前跟你手上要完成的一些代办事项，也不是件坏事情哦。再来呢，适当的呢多去留意一下自己有多久忘记微笑了，或者是你周边呢有多久忘记要关心的一些人。有些事情不是只有默默的放在心里，要多去把。 想关心的话说出来，呃，才不会呢，一直都闷在里面，好把一些心结给解开了。好，还有记得，对属马的朋友而言呢，爱是要及时说出口的，不要老是呢都把这些东西都放在心里面哦，因为积久了它并不会变得比较大份，知道吗？好。 下一个生肖呢是属羊的朋友，在这个礼拜呢是要注意纠纷哦，而且要务必非常的小心，因为在这个礼拜呢，你是比较容易会受到这个地气的一个影响，尤其是这个芒种节气啊，总会让你呢开始觉得非常的躁动。那这个这个节气的这个影响，随着节气影响呢，你会在，尤其是在一三五这三天呢，会让你呢觉得。 非常的毛躁，所以老师建议呢，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，尤其是建议可以多吃素食，然后呢多喝水，那会比较有助于你呢，可以降低你的火气，啊，再来也可以呢，让你呢就是比较清新一点。如果真的觉得心情呢总是起伏非常的大的话，可以多听一些轻的音乐，那对你也会是有帮助的哦。 真的没有办法的话，不妨就多念几本心经哦，多念几次也是有助于让你静下心的。下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜，老师劝你呢，不要轻举妄动哦。为什么呢？好，因为有些决定呢，又或者是有些想法呢，想要付诸于行动的话呢，是不可以在一念之间就立刻去执行的。 虽然你是很想要有执行力的人，可是，在现在这样一个变动的一个时局里面，有要看清楚整个状况呢，并不是用拍板定案就可以的，而是需要呢有更有远见，好去看一下四周的状况，再去做决定。好，还有呢，要记住老师跟你说的，好，请呢。 暂时呢，在这个礼拜呢，不要去想去做任何其他的变动哦。还有呢，贪呢必变平，所以呢，在任何的决定呢，在这个礼拜呢，请不要跟过贪有任何的挂钩。好，我觉得它有可能哦，会给你带来很大的损失哦。那在这个礼拜，属猴子的朋友要留意的天数呢，是星期四。 下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于羽翼未丰的一个状况，也就是很多事情呢是尚未到位的，不管是人事啊，或者是感情啊，或者是金钱啊，各方面的。所以，不管是你想要打一场硬仗，或者是你想要跟人家吵架，或者是你想要跟人家呃赌赌什么啊，反正就是你眼前正在纠结的任何事情。 都代表你还尚缺东风，你想跟人家杠，你那牌都还没有听呢。所以，属鸡的朋友，不管你现在眼前有什么事情要做的、要决定的、要摊牌的，时机未到，请你先 hold 住你的牌，也不要把底牌给秀出来，更不要让人家知道你是不是听牌了。也不然的话，你的牌会被先别人摸走了。好。 那这个礼拜呢，老师建议你要留意的天数是星期五哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜，老师建议你要多劳多得，不管你是要付出你的汗水、血水、苦水、泪水都好。但是呢，你在这个礼拜是不适合投机的，必须是要靠你的正财，也就是呢，靠你自己的这个努力呢，去获得对应的一个报酬。 还有，在这个礼拜呢，请你脚踏实地，呃，多做少说，对你会是比较好的。这一个礼拜要留意的天数是星期六，所以礼拜六建议是一个公休的家庭日，宅在家里休息的一天，对你、对家人、对大家都会是比较理想的。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢，是逢到问题人在的一周。 上个礼拜的问题，你怎么还没有解决呢？别再拖泥带水了，别再那么怠惰了，别再这么懒散了。老师劝你哦，属猪的朋友，如果你还是不把眼前的问题给处理掉，不把它排除掉，这个问题会慢慢的萌芽变成大问题，而且呢会生根的。所以，请务必尽可能提早把它给解解决掉，不管是在工作上、人际上、金钱上，或者是在。 你的生活上的也是一样的哦。要留意的天数有两天，分别是星期五以及星期天。好，以上是这一周个别生肖所要留意的天数。再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名呢是我们属蛇的朋友，第二名呢是我们属龙的朋友。 而第一名呢是属牛的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们呢在感情上面呢会过得非常的丰富哦，也就是你可以呢跟有感情对象的人呢谈得甚欢哦。如果你在使用 APP 的，你可能可以很容易的呢得到这个配对成功。 如果是有暧昧对象呢，你会觉得在这个礼拜我们升温的，或者是话题呢开的特别的快，总不会很莫名其妙的忽然就把话题给聊死了。如果是还没有对象呢，你可能会觉得这个礼拜好像有几个很容易看对眼的对象。如果你还是宅在家里的，或者是你刚好看到了老师视频的朋友们。 你又是这三个生肖的朋友，你还是单身，那，请你务必鼓起勇气，赶快跟周边的人告白吧。因为这个礼拜对你来讲是一个机运不错的日子节点哦，不妨呢用你最真诚的心去告白，或许你是可以打动对方的。好，以上是我们这个礼拜的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必透过下方的。 订阅老师的频道，还有帮老师的这个影片分享出去。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是下方的官网加入老师。我是金英老师，我们下周六准时十点首播，感谢大家的收看，谢谢大家，拜拜。